हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने पाइथन के मदद से लिखने की कोशिश की है पाइचाम के ऊपर अब यहाँ पर देख लीजिए ये हमने रोज नाम से एक बनाया है और यहाँ पर हमने डायमंड पैटर्न प्रिंट कराया है और प्रोग्राम कुछ इस तरीके से लिखा गया है आपको पूरा प्रोग्राम मैं दिखा देता हूँ ये देखिए ये कुछ इस तरीके से लिखा गया है इसमें बहुत सारे वेरिएबल भी मैंने बनाए हैं मैं एक बार इसको चला के दिखाता हूँ हो चुका है ये देख सकते हैं ये ऑलरेडी रन है यहाँ पर देखिए अगर मैं फाइव एंटर करता हूं तो फाइव नंबर का डायमंड पैटर्न प्रिंट हो जाता है ये देखिए ये पांच ऊपर पांच नीचे ये डायमंड पैटर्न प्रिंट हो गया अगर मैं इसको दोबारा से रन कराता हूं और यहां पर मैं टेन करता हूं तो टेन नंबर का डायमंड पैटर्न प्रिंट हो जाएगा ठीक है पहले यहाँ पे क्लिक करता हूँ और फिर यहाँ लिखता हूँ टेन तो आप देखेंगे कि ये टेन पूरा टेन का डायमंड पैटर्न प्रिंट हुआ यानी आप गिन सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर रोज और कॉलम्स की संख्या गिन लीजिए और ये टेन टेन नीचे भी टेन है ऊपर भी टेन है यानी इस तरीके से ये डायमंड पैटर्न प्रिंट हो रहा है